mindset dari seorang tidak akan pernah berhenti ya dia akan terus bergerak dia punya power yang sangat luar biasa the power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Saya sekarang bersama Ketua Komunitas Penggemar Berdaya Bang ya. Ya silakan Bang. Perkenalan namanya Bang. <clears throat> Saya Muhammad Sawarudi, hmm. Ketua Komunitas Penggemar Berdaya. Uh, hmm. eh, hari ini kan lagi pekan ke-17 Bang ya? 17 ya. Uh, apa kegiatan tujuan hari ini Bang? Ya, hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang uh, boleh dikatakan sudah sukses ya. Beliau memiliki hotel dan juga perumahan dan kami menganggap beliau salah satu uh, pembicara yang punya ilmu tentang mindset. Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset? Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting, gitu ya. Mindset ini penting. uh, mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar, sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar. Oleh sebab itu, eh, kesuksesan bisnis itu salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar. Maka hari ini kita belajar. Baik, ada tiga juga. Kemudian yang 60. Baik, Alhamdulillah. Ada tiga juga. Yang 55. Baik, yang 50, 50-50. Ya, satu orang. Yang 45 ada? Nah, ini kita melihat nih, 45 jujur gak apa-apa. 40, 40. Ada dua, baik. Lanjut, 4, 35, 35. Yang nilainya 35. Ya, ada satu. 30. 25. Yang baru datang belum bisa ngikutin ya. Yang 20. 0. Yang 15. Ya, ada satu. Yang 10. Ada satu. Yang lima? Yang nol? Ah, jujur jujur nol ada. Seluruhnya karyawan. Nah, ini ini begini maksud saya ya. Masalah mindset ini, ini penting sekali karena kalau sehari-hari kita bertemu dengan mereka dan kosa katanya beda. Kosa kata karyawan dengan kosa kata pengusaha itu beda yang keluar. Coba ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira apa ya kalimat contoh kosakata karyawan dengan pengusaha? belum gajian, nah itu kalimatnya ya, kok tanggal segini kok belum gajian ya, itu kalimatnya gitu kalau pengusaha kira-kira apa? waduh saya belum gaji karyawan saya nih ya beda kan? beda ya? beda, oke okay. yang lain, ada nggak kasih contoh? kira-kira apa, apa beda kosakatanya? Enggak kita coba, kita nanti kita ngerti nih sebetulnya walaupun nggak nanya orang, nanti kita udah tahu status dia dengan kosakata yang keluar dari kalimatnya kita tahu dia ini business owner atau dia employee mentalnya kadang begini ada orang yang dia sebenarnya sudah punya bisnis tapi mentalnya masih minta employee nanti kita lihat ada karena kekuatan mindsetnya masih kurang dia itu kan punya punya usaha tapi mentalnya masih mental karyawan contohnya apa tidak pernah mampu memberikan delegation of authority kepada orang lain pernah tahu nggak Toko Aziz di jalan Nangka Pak Ajis dan Pak Ibu Ajis itu selalu nongkrong di situ kalau nggak Pak Ajis yang di kasir Ibu Ajis dari saya sejak SD SMP sampai sekarang ada pertanyaannya kenapa begitu kalau dia liburan dia mending tutup tokonya karena nggak percaya sama kira-kira bisa besar atau buka cabang nggak kira-kira dia bisa sampai banyak nggak eh nggak bisa nah ini karena mindsetnya disebut dengan set employee nanti saya akan jelaskan nanti dengan uh, apa namanya Eh, uh, 10 kuadrat nanti sebelum kita masuk ke sana saya hanya baru membagi kuadran kanan dan kiri nanti kita belum bagi ada orang yang punya usaha sebenarnya mentalnya nanti set employee jadi dia masih menjadikan dirinya sebagai pegawai dirinya menjadi karyawan sendiri dan dia tidak pernah percaya sama orang lain kecuali dirinya sendiri nah ini berbahaya nanti saya bicara nanti tentang mindset dishonor karena bisnis ownernya akan membangun sistem dan dia bisnisnya ditinggal sekian lama tetap jalan dan semakin maju itu adalah karena dia punya mindset dan nanti turunannya adalah membangun sistem jadi sebenarnya ini baru tahap awal ya nanti kalau bicara membangun sistem ada lagi strateginya membuat accountingnya mem memisahkan tentang pencatatan dan pembukuannya walaupun tidak menggunakan teknologi yang canggih tapi kita sudah ngerti caranya orang yang catat dengan orang bikin apa harus beda gitu gitu ya sehingga nanti bisa mengcross checknya sehingga kejujurannya bisa kita tahu dari karyawan kita baik ada lagi yang bisa menyampaikan tadi belum gajian ya kita belum ngasih gaji karyawan itu contoh ada contoh yang lain apa kosakata yang silakan apa ya omset bulan ini wah itu bahasa siapa tuh pengusaha ya nah, bicara omset ya itu ya kalau untuk uh, pengusaha jadi kalimat yang keluar dari seorang pengusaha sangat jauh berbeda dengan karyawan kalau karyawan apa gojo tak gojo jadi di kedai kopi mereka merasa senang kalau nggak dapat kerjaan. Tapi kalau seorang pengusaha itu nggak dapat tantangan tuh rasanya nggak enak. Ya. Saya pernah ditanya tentang uh, bagaimana proses, ya, mungkin bisa saya sedikit memperkenalkan. Jadi saya di usia SD telah membaca satu buku ya, kelas 6 the apa uh, bukunya itu the magic of thinking big ya buku berpikir dan kerja besar. Buku ini sangat mempengaruhi saya karena sejak kelas 6 saya lobby orang tua saya untuk tamat SD saya akan merantau. Kemudian saya menemukan dua buku, kedua buku yang kedua yaitu yang nomor karena Imam nomor saya. Apa kata beliau? Tidaklah seseorang mencapai puncak dalam menuntut ilmu kecuali dia menuntut ilmu dalam keadaan serba sulit dan dalam perantauan. Semakin kuat saya, bilang saya ingin merantau. Orang tua bilang kamu masih kecil nah? maksudnya besar saya kita akhirnya SMP kelas 2 baru dapat izin orang tua untuk berangkat dan semasa SMP saya merintis bisnis rental film tsunami al inkilab ya. Nah saya waktu itu mengikuti beberapa uh, pengajian tentang bagaimana sahabat di, diubah oleh Rasulullah menjadi umat yang terbaik itu dengan proses al inkilab artinya hatinya berubah yang dari dia menjadi Islam gitu maka saya mungkin ada tentang film Islami dulu kas kasetnya itu beta max itu ya yang literasi dulu yang gede itu masuk dulu dan kita keliling-keliling sekolah-sekolah untuk me memutar film dengan bahasa Arab asli terus membawa seorang ustadz yang menjadi penerjemahan gitu itu <laughs> biasanya kan ya. kemudian SMA saya memerintis bisnis yang namanya N37 ada yang tahu cara di 59 di Bandung? Iya. Nah, jadi saat itu kita semangat ingin mengalahkan cara di 59, 59. Ada Dagadu di Jogja ya, ada Joker di Bali, ada C59 di Bandung. Ah, ini menarik. Ya. Jadi saat itu kami memiliki namanya N37. Itu maunya ini C59. Waktu SMA nih, saya mengajak teman saya namanya Erik Kumaruzaman, adik kandung dari Ridwan Kamil, nomor 2, Ridwan nomor 1 di bagian ini apa Kang Emil iya. ya nomor satu nomor dua ya teman satu sekolah dengan saya satu bang saat itu saya minta karena dia sering saya perhatikan jago desain apa karikatur wah ini peluang bisnis yuk kita bikin bisnis kaos nanti karikaturnya itu karikatur islami ya kita bikin target kita apa mengalahkan C Mas Bila ternyata yang kalah kami di <laughs> Ada yang tahu yang 37 dari apa? Dari surah An-Nur 37. Ar-rijalun la tulhihim tijaratan wa la bai'an Seorang pemuda yang tidak dilupakan akan zikir kepada Allah dari perniagaan dan bisnis yang dilakukannya. Ternyata karena masih anak SMA, semangat tadi ya di tengah jalan kemudian apa namanya belum berhasil saat itu. Saya tidak katakan gagal karena saya ingin sampaikan kegagalan itu dalam uh, kamus para business owner tidak ada yang ada apa one step to success setiap orang katakan gagal kita bilang one step to success jadi ibaratnya begini itu suksesnya di depan sana ketika kita gagal kita bilang ini langkah kita menuju sukses orang ketika melangkah lagi orang bilang gagal kita bilang one step to success again kemudian orang bilang gagal lagi ketika kita melangkah kita ini saya sedang menuju kepada kesuksesan. Thomas Alva Edison berapa kali dia penelitian? Yang orang bilang gagal, gagal, gagal. Sebenarnya dia sedang menuju kepada kesuksesan yang menemukan ulham. Jadi, ini menjadi poin penting bagi mindset kita. Seseorang yang kemudian memiliki mindset business owner, dia akan betul-betul powerful sekali dalam situasi sulit seapapun dia akan terus berdiri gagal saat SMP, saat SMA, saat kuliah saya merintis bisnis yang namanya Pustaka Robani. Waktu itu ada seorang pengusaha namanya Abu Syahid, nama lengkapnya Amri Gunawan, tapi panggilannya Abu Syahid karena anaknya bernama Syahid. Waktu itu mengalami kerugian. Bisnis Pustaka Robaninya belum tingkat tenaga hutang. Saya membeli bisnisnya untuk membayar hutangnya. Saat itu dan dari uang yang saya berikan akhirnya dia membeli mesin jahit dan dia memulai menjahit istrinya dan sekarang itulah Robani yang kita tahu ya jadi Robani itu saya tahu waktu itu di tempat kos-kosan eh, tempat dia tinggal ya, di depan tempat itu tempat diukur dan jadi saya saat itu terbang ingin membantu jadi pustaka Robani awal namanya tapi ketika dia melitis menjadi menjadi Robani sekarang sudah ratusan outlet saya Indonesia Yes, that's all I have